耶耶啊，梦陪着你走，就像现在这样陪着你走，不需要有太多理由。就像现在这样陪着你走，走到尽头陪着你走，就像现在这样陪着你走，不需要有太多理由。 就像现在这样陪着你走，走到尽头，耶！忘记了是什么时候遇到，耶！就像是上帝播放了预告，耶！就这样两个人互相依靠，耶！手臂上留下了爱的记号，还记得第一次在路边喝醉，寒冷的冬天我们互相依偎，衣服多的塞满了整个衣柜，没有我的时候你肯定很难入睡，耶！陪着你走。 就像现在这样陪着你走，不需要有太多理由。就像现在这样陪着你走，走到尽头陪着你走。就像现在这样陪着你走，不需要有太多理由。就像现在这样陪着你走，走到尽头陪着你走。 y e a h y e a h d o w n d o w n o w n o w o 哦，陪着你走，就像现在这样陪着你走，不需要有太多理由，一直这样陪着你走，走到尽头，陪着你走，就像现在这样陪着你走。 不需要有太多理由，就像现在这样陪着你走，走到尽头陪着你走，就像现在这样陪着你走，不需要有太多理由，就像现在这样陪着你走，走到尽头。 我们都还会出现在对方的视线里，学会了一大片的情话却没个时间地，憧憬着我们的未来手牵手在夕阳里，准备了一大堆的礼物该何时给你？Girl，想天天太阳都是那么热辣，Girl，快让我们俩发展到白热化。如果你要的话，就赚钱买个作家，每天为你写爱情小说，为你当个作家陪着你走，啦啦啦啦啦，陪着你走。 verdad.